mēģinām uz akcentēt. Tas, ka pamainījām, mēs skatāmies arī, šādi tad mēs remeņos arī tie paši vitnēmi mēs pamainām, jā, un, kas saka, rezerves varianti mums ir. Bet mēs izlaidām paši šodien savu spēli no rokām, ar atkal ar nevajadzīgām pārkāpumiem un ļauši pretiniekam aizsēties un, un, un izlīdzināt rezultātu. Igor vienā spēlē 2-3 pret 5 mazākumu laikam Sezonā ir daudz bijuši, nu, tā problēma visu sezonu ir, bet vienā spēlē neatzinās. Mēs otrajā periodā pusotra minūte, jā, trešajā periodā tāpat, bet trešajā jau, teiksim, uz dogrumā fona, ko arī kapteins pretinieka teica, jā, tas izpildījums vairākumam arī jau nebija tās efektīvs, jā, kā otrajā periodā. Savukārt, kad mēs spēlējam otrā periodā vairākumā, jā, mēs atkal praktiski neko pārāk ilgi gatavojam, neizvedam uz metiena pozīciju un neatrodam. Jānsenam būs, ja? Jā. Un Igors atbildēja jautājums. Tomēr pirmais, otrais periods kopumā, tā vidējo izvēlkot aritmētisko, šī dinamiskāks par vakardienu taisnība, vai kā jums pašam likās? Nu, varētu būt, ka bija. Varbūt tas, ka mēs centāmies, un mēs šodien vinnējam, kā jau katru spēli, Ja 3-5 pārņemat iniciatīvu, nu, it kā psiholoģiski, tas nozīmē, ka spēle lielā mērā laust, ja, kas tur pietrūka varbūt vai... Jā, bija, tā kā otro trešdēļ, kad pretnieku treneris teica, ka otro trešdēļ mēs pavadījām e, pārsvarā, otrā trešdēļ bija mūsējā, bet, diemžēl, pārsvarā nenoturējām uz trešo trešdēļu un zaudējām spēli. Tikko? Piekrīt manām pārdomām par to. Jā, Tieši vēlreiz, vēlreiz. Man liekas, ka pirmais, otrais periods tam bija bišķi enerģiskāks. Nā, salīdzinošā vārdā. Jā. No nu jā, jā. Ja mēs vakar parādījuši to sniegumu, ko mēs parasti gaidām trešā periodā, tad šodien mēs ar pirmo periodu sākuši, jā, un izvirzījāmies vadībā. Tāpat atkal spēlēt ar visām četrām maiņām, mēģināt turēt augstu spēles tempu, arī visām maiņām darboties. Bet vēlreiz pavisam neattaisnot tie nevajadzīgie norādījumi, ko pretinieks spēja realizēt un pieiet atkal atgriezties vēl. Paldies. Paldies. Sērijā 2-0 un pie mums ir Zemgals komandas kapteinis, tātad arī viņš droši vien es labāk var pateikt, kas šodien notika laukumā no jūsu skatoties. Spēle iesākām nevisai labi. Tad kaut kā saņēmāmies, tomēr otru trešdien izgājām, izlīdzinājām rezultātu. Spēlējām laplām, momenti bija. Nerealizējām tos momentus, kurus vajadzēja realizēt. Un izgājām uz trešo trešdaļu, nezinu. Kā jau visā plēfā tagad pēdējais spēlēs, nezinu, tas trešais, treš, tas trešā trešdaļa neiet. Nevaram neko izdarīt uz noguram pamata. Arī daudz kļūdas radās vairāk, pretnieki viņas izmantoja. Un lūk, arī gala rezultāts. Kā Liepājas komanda ir apmierināta ar spēli? Apmierināta ar gala rezultātu drīz apmierināt ar pirmo otro periodu. Šodien mēs pirmie ielaidām. Uzbrukumā zonā pirmā perioda mēs salīdzinoši ar vakardienas spēli diezgan daudz izveidām vārtu būšanas momentu, bet spējam realizēt uh, no tiem tikai divus. Uh, uzvarot vārtu priekšā pretiniekam aktīvāk uz atlaizošām ribām. Otrā periodā, otrā periodā mums atkal uzkāpām uz tiem pašiem grāmatām, ka vakardien spēles disciplīna atstājām komandu uz otru minūtē spēlē 3 pret 5. Pretinieks realizē gan 5-3, pēc tam 5-4 un atkal, kas saka, atgriezās spēlē. Ar otro periodu neesam apmierināti izņemot izgājums 1-0 Diļevka, ko izskrēja nerealizēja un kad kovam vārtus, mēs praktiski neko vairāk neesam izveidojuši uzbrukumā. Pretiniekam pārgāja pārsvars, dominēja, neskatoties uz visu to, to ko esam vakar jau runāju. Nu, un trešā periodā mēs atkal pārgājām uz trim maiņām. Tas pats kā vakardien pārliecinoši uzvarējām trešo periodu un uzvarējām spēli. Atkal bija nopietna saruna laikam pēc otrās trešdienas. Jā, jā. neslēpšu, bija nopietna saruna atkal pirms spēles bija. Saproti? Bet, nu, nevienmēr līdz zemapziņai